हाँ नहीं नहीं नहीं वो जो राइट वाला जा रहा ग्रीन ग्रीन पे वो लात गया नॉक करके हाँ वो रहा